Jaume, sóc de Reus i el Benenllà ha estat el meu agrupament des de que hi va entrar Llops fins que vaig ser truc i després cap i cap d'agrupament. Potser els records més intensos que guardo són eh, una experiència magnífica sota la, pluja, la pluja al Pedraforca, on vam acabar fent un dinar, berenar, sopar al refugi i segurament és un dels moments més guais que recordo i després amb els pioners i caraveles acompanyant acompanyant-los a una jamboree a, a Londres. Després de l'experiència del ben enllà, vaig tenir l'oportunitat de formar part de l'equip de la demarcació de Tarragona com a animador de la fe i és potser de les etapes on més he après i més he treballat al costat dels meus companys pel bé dels 13 agrupaments que m'enduc molt i molt a dins meu. L'escoltisme m'ha fet com sóc, aquí he crescut, aquí m'han ajudat a créixer i aquí he ajudat a créixer jo. I potser és la màgia d'aquest moviment, el que ens permet que sigui com un somni, perquè en l'escoltisme tot és possible i d'alguna manera vull continuar treballant perquè això sigui així, contribuint a fer d'aquest moviment un moviment que sigui fort, que sigui eh, il·lusionador perquè crec que només així eh, aconseguirem sentir-nos-hi ben orgullosos i aconseguir aquest reconeixement que a vegades tant trobem a faltar.